E na casa 3.4, exatamente isso que, que entra em foco, né? É, como é a casa onde a gente fala sobre as metodologias, é, a gente fala na, da metodologia de estabelecer essa comunicação, essa, esses relacionamentos. Né? Existe um livro clássico nessa, nessa área, que é um livro é, já que tem uns 70 anos, é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, que é um, era um consultor nos Estados Unidos e que é, transformou esse livro num, num instituto, né? ele faz treinamento de vendas e, enfim, várias coisas a partir desse conhecimento. E é, também a, a, algumas outras é, metodologias de, de comunicação, expressão, como a comunicação não violenta, o teatro, coisas que ajudam, conhecimentos que ajudam nesse desbloqueio da expressão e numa uma comunicação mais saudável, mais efetiva.